Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus les temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tu parfois, à coup de pourquoi le cœur. je t'offrirai des perles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je t'offrirai une domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas parlerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas plus te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rechaillir le feu qu'on croyait trop vieux. Il est paraît-il des terres brûlées, n'en plus de blé qu'on le meilleur avril. Et quand vient le soir, comme un ciel flamboire, le rouge et le noir ne sépousent ils pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser, sourire, et à t'écouter, chanter puis rire, laisse-moi devenir long.